trying to reach is currently busy. Busy, Please busy. Or call back later. Safaricom is for you. Hey, sasa Jen. Uko poa? Uko eh, tumepoteana sana bana. lakini tu shughuli hapa na pale eh, alafu pia nimesikia pia umekuwa na kaishu kadogo yes. Uh, kaishu kamtoi actually ndio nimecall tuongee. Mm -hmm. Nimesikia mtoto amekuwa msika, then kuna mambo ya hosi budget, pia bill imekuwa tricky kidogo. Uh ah. -huh. So nilikuwa nataka tufanye this on video so that pia mafanso wako mtu akiwa in a way that ako able kusaidia kuna vile anaweza support okay. Ah, but many people wajui what is happening ah. najua pia watu wamekuona na off the music kujakuwa ukifanya ngoma yes. so pia wanauliza what is happening uh. so nini iko na shida na mtoi Uh, actually amekuwa sick uh -huh. for at least two years now. Two years, okay. Yes, two years. Mm -hmm. Na amekuwa akitibiwa. Okay. Ugonjwa inaitwa polycythemia. Inaitwa? Polycythemia. Oh, ni ugonjwa inahusu nini? Polycythemia ni ugonjwa yenye mtu hutengeneza mwili hutengeneza damu nyingi kuliko yenye inahitajika kwa mwili. Okay na sometimes ikiwa hivo unapata mtu anaweza fura mwili because kwa mwili yake kuna projection Okay. Na ikiwa hivo sometimes unaweza pata mshipa hizi arteries yeah. break mm. inaweza break. Okay. So, in that condition mtu sababu na kutolewa damu, akikakaa anatolewa damu, anatolewa damu. Oh, so amekuwa akifanyiwa hivyo ama haijaanziwa bado? Amekuwa tunajua hivyo. Okay. But uh, starting this year from January mm -hmm. ikakuwa ikakuwa sasa akitolewa damu inazidi kuwa mingi. Okay. Anazidi kuboteka boteka kila saa, mara ako na headache, mara usiku ako na breathing condition, unapata habreathe vizuri. Okay. Uh, pia Uh, wakati mwingine unapata anaanza kukohoa damu, kumaanisha labda kuna mshipa ime somewhere. Okay, okay anaweza zinaweza jipata na damu na shida zingine kama hizo. Mwili yake inaweza amka tu moja, amefura okay, mguu amefura, mkono so mm. Kadecide kumpeleka achuguzwe zaidi okay. Uh, before nimpeleke nilimpeleka akatolewa damu as usual vile nilikuwa nimezoea, nikampeleka akatolewe damu mm -hmm. But daktari akasema nao in this condition hatuwezi mtoa damu, eh. lazima yeah. achuguzwe zaidi. Okay, okay so nikampeleka Kenyatta mm -hmm. akafanya Kenyatta ya Nairobi ama KU Kenyatta ya Nairobi okay of which tulikuwa daktari back then nilikuwa nampeleka Gatodo mm -hmm. Gatodo hospital hapo ndio daktari mkubwa alisema sasa hawezi tolewa damu tena, tukachukua barua tukaenda Kenyatta tukatumwa kwa daktari anaitwa hematology okay ambaye tulimpata asati hiyo hiyo Kenyatta kuna mali kunaitwa Doctors Plaza Yes, mm -hmm. daktari amehamia place nyingine hapo ukaelekea Kenyatta panaitwa Fifth Avenue. Okay. Tukaenda tukaona daktari. Mm -hmm. Akamfanyia some test almost six Yeah. ako na ugonjwa ya moyo. Oh, heart disease. Yes, heart disease. inasababisha. Oh, so ako na ile ya damu na pia ako na ugonjwa wa moyo pia. Yes, but daktari alisema sasa hiyo moyo. Uh -huh hapo ndio shida iko kwa kwa hapo ndio sasa hiyo ngozi ya kutengeneza damu nyingi hapo ndio inatokea hapo inatokea hapo Okay, na niulize ni ugonjwa ambao inakaaje? Is it the heart kuwa kubwa ama juu nimesikia kuwa uh, kuna kuonga na hizo za nini heart inakuwa kubwa size? Uh, uh, what, what is really happening okay, uh -huh. is that unapata amekuwa hiyo historia ya kutolewa damu imekuwa amekuwa akitolewa koloo yeah na hiyo time yenye hiyo damu iko mingi inaleta ile mishipa yake inabeba damu kuenlarge oh, okay okay ndio iweze kuando hiyo damu yes inasukuma sasa zake za body hata ile shape yenye inafaa kuwa haziko kwa hiyo shape tena sasa uh, hizo zijakuwa hizi mm -hmm amekuwa akifanyiwa one after another and as we are speaking na five na na vile tatu naona kama amefanyiwa seven test seven test seven test hmm. ndio mm. ikuja kupatikana hivyo yeah as still as I'm speaking mm. kesho kuna test ingine tunaenda sasa yenye inafaa kufanywa iende um, naitwa Ilikuwa nimeona kwa group mambo ya nilikuwa nimeona kwa group mambo ya India. Yes, uh, actually hizo samples zinafaa kupelekwa India. Na eh, zile zingine like seven zenye umesema hizo zimeangaliwa huku ama bado zinapelekwa nje? Ah, ah, hizo zimeangaliwa, hata amefanyiwa echo amefia ya moyo, amefanyiwa test ya chest mm. test ya inaitwa kidney, hizo zote amefanyiwa test zake. Yeah. Moyo ilipatikana na damu vitu zingine daktari anasema mm. zinakaa kama tu, tu, bacteria zingine sasa, lakini anasema hiyo haiwezi sababisha mm. Sasa lazima afanywe hiyo test ya kujua kama roho iko na ni, ni, shimo iko nayo ama ni nini. Okay, okay. Yeah, sasa kesho ndio atafanyiwa hiyo. Oh, so hiyo itaangaliwa huku ama akifanyiwa ndio itatumwa? Hiyo itaenda hivyo, inatafanyiwa kesho. Actually ni mbili zitaenda hivyo zote. Mm. mm. Aha, sasa uh, ni plan gani iko after hizo test zimejulikana? Daktari anasema what's the way forward, ama treatment itafanyiwa huku ama nje? Now that is what, what mhm. after after Yeah. Hiyo kama ama mhm. nje. na nilikuwa nimeona kwa group ya WhatsApp uh -huh. uh, kulikuwa na kitu kama fundraising, sijui ilikuwa last Sunday Delview. Yeah. okay, since January, mm. I've told you this, since January nimekuwa na haijakuwa rahisi hata kidogo juu mm-hmm. hata kusoma unaweza hesabu amesoma siku ngapi yeah. amekuja tumeenda hosi leo amekuja amefura miguu nimempeleka hosi nimekuwa na hiyo eh, hiyo mzigo imekuwa mzito sana kwangu yeah. nime everything I have mm mm-hmm na nimebaki sasa hakuna kingine ninaweza fanya yeah. even the trip I'm about mm. zimekuwa very expensive the cheapest nimefanya ni 10000 juu hata juzi juzi alitolewa bone marrow wa ya uh, hizo test sasa zenye zinaendelea yes hizo zenye amefanywa zimekuwa very expensive okay hata zenye amefanyiwa chip hiyo bone marrow alitolewa na 10000 mhm mm -hmm so nimesikia yani nimefika mwisho still ningetaka mtoto mtoi atibiwe yeah. wako ndio niliona at least niite marafiki mm. and well wishers wakuja at least wanisaidie ili at least niweze aweze kutibiwa yeah. and that's why on 24 nilikuwa na fundraising service na how was the fundraising uh, it was good mm -hmm. although haikufika matarajio because according to the doctor mm. uh, anasema kuigana vile ameaccess huyo mtoto mm. it is not uh, less than one million thing uh, we, we, we, are, we are talking about because heart disease si kitu rahisi people yeah. Mm. yeah so naweza sema at least I, I thank my friend walikuja mm. support mahali penye waliwenda yeah. less than so much yeah. although hatuku kuhakikisha but aidhako eh, kitu yenye ilipatikana yeah. ndio sasa tutaanza kwenda nayo test na pia ataendelea kujua nayo until pale mtafika yeah. mm. Aha, uh-huh, so the reason nimefanya hii video uh mm-hmm. -huh. it's because ningetaka pia uh, mtu akiwa like our your fans uh mm-hmm. -huh. maybe kuna mtu anafila anaweza taka kusupport na wewe ama or another uh Uh, nilikuwa nataka uelezee mtu anaweza kusupport aje, ama anaweza maybe ile contribution ako nayo anaweza tuma aje ikufikie? Uh, anaweza tumia namba yangu ya, ya Safaricom mpesa namba mm -hmm. ambayo ni 0704 0704 22 22 60 66 60 60 okay 28 28 turudie tena 0704 mm -hmm. 22 mm -hmm. 60 mm -hmm. 28 28 yes okay uh, so uh, is there any, any kuna shida ingine imepatikana apart from hizo toka shida ya moyo mm. uh, hakuna shida ingine imepatikana so far mm for those that zitaendelea kufanya like as talking, kabla unipigie hii simu yeah, nilikuwa nimereceive simu kutoka shule kwenye anasomea okay, nikiambiwa nimchukue, wanasema amefura tena. Okay, okay, wewe pole. Yeah, so amekuwa hii mwaka hata naweza kuhesabia tu siku zenye amesoma, alafu sionagi haja ya kumweka huku nyumbani mm yuko pia hata yatatika mo hata sijui ni mtu mkubwa anaelewa yeah, akikaa peke yake tena sio kwa vile yake ataelewa na atakuwa na stress mm. na pia hiyo ugonjwa daktari anasema hafai kuwa na stress okay okay Oh, hata leo nafaa kumchukua shule but nikasema sasa mchukua leo nikawaambia wamwangalie niende kesho morning nikimchukua nikimpeleka ofika sasa kabisa aha na ako how old 14 years 14 years yes Okay, ako ni primary ama ni ameingia high school? Ako ni class 8. Oh, ako class 8 ndio anafaa kuingia next year high school. Yes. Uh, niliona jina yake anaitwa aje? Anaitwa Victor Nana. Victor Nana? Yes. Okay, okay. So, asante for your time. Yes, thank you. Uh, yeah, at least wacha watu watashikilia venye wataweza. Mm na pia tunakuombea Mungu aweze kumsaidia aweze ku like hizo tests zikifanywa ikuwe tena hakuna another big problem mm. so that pia zenye ako nazo atibiwe na akuwe poa. Thank you so much. I also thank my my fans. Yeah. Wenye wamekuwa very supportive, wenye wamenisupport, wenye pia support ya maombi pia, wenye nikiambiwa ananiambia Jane tunakuombea. Yeah. And everything will be well. Wamechukua pia time kunisikiza. Mm -hmm wenye wamekuwa wakisupport in music industry yeah wote na washukuru sana na Mungu awabariki na awazidishie kabisa. Yes. Haya, asante sana. Thank you so much. Okay, thank, thank you so much. Okay. So kama kawaida vile umesikia, that is Jende Mathew, uh, the daughter to the legend mwenye mnajua John de Mathew, the one and only mwenye alikuwa anafanya mugithi ama benga music wengine wanamuita the king of Benga, king of Mugithi. So huyo ndio dota wake, if I'm not wrong, the first born, na shida iko kwa mtoto. So umesikia, if you have anything unaweza support nayo, just send kwa hiyo namba yake ya Mpesa, amesema peane yake directly. So if uko na support yote unaweza taka kusaidia, mtumie direct kwa Mpesa so that pia mtoto wake aweze kutibiwa apone na pia hiyo burden ishuke for the love yenye mko nao kwa hiyo familia ya The Matthews, love yenye mko nao kwa Jane Matthew na mziki yake. Uh, be kind to support so that pia wewe mtoto akisimama utasema at least ulishikilia somewhere. So Mungu awabariki and you continue to support.